Всем привет! А, меня Валентин зовут. Я программист, как и все, кто здесь что-то докладывает. Программист, значит, пишу код за деньги. Но это не точно. И не всегда. Кто может так сходу сказать вообще, зачем программирование нужно? Что-что? Жизнь упростить. Кто-нибудь еще? Ага. Все правильно, все правильно. Вообще прекрасно, да. Ну, в общем, все вы правы. Программирование действительно, оно облегчает жизнь. Программирование это весело, это легко, со звездочкой. На самом деле легче, чем ты думаешь сейчас. Не буду долго рассказывать там свою историю печальную своей жизни. Давайте вам кое-что покажу. Возможно, кое-что веселое. Программирование действительно упрощает жизнь. И с помощью него можно что-нибудь сделать очень быстро и очень полезное. А, кто знает, что такое IMDb? Да, это, это, в общем, а, база кинчиков, да, как кинопоиск, только английская. Большая такая, imdb.com. И они всю свою информацию сливают в текстовых файликах у себя на сайте. То есть можно себе скачать огромный файл там размером в полгигабайта со всеми названиями, датами выхода и рейтингами, самое интересное. Так вот, Давайте напишем программку, которая каждый вечер поможет выбрать, что посмотреть новенького. Для начала, вообще, всем видно? Может, побольше сделать? Побольше. Да, побольше, наверное, как-нибудь так. Так лучше, да? да? Да, конечно, конечно. Все, что угодно. Так, может. Ага. В общем, два файлика EMDB нас интересуют. И вот так выглядит один из них. Обратите внимание, сверху колоночки, а, знаете, да, все, что такое Excel? Вот это, по сути, файлик Excel, только в таком сыром варианте. А, каждая колоночка отделена символом табуляции друг от друга. Вот, наверху заголовки, э, что у нас там, название, для взрослых или нет, дата выхода, жанры, и пошли строчки. То есть первый фильм, второй фильм, третий фильм, да, четвертый фильм, пятый и так далее. И второй файлик – где первая колонка получается, первая колонка такая же, как в первом файле, а вторая колонка это рейтинг на сайте. Это то же самое, что рейтинг на кинопоиске. Все знают, что такое кинопоиск? Вот, это то же самое, что рейтинг на кинопоиске. И количество проголосовавших. Ну, типа, вообще фильм кому нужен, не нужен. Что будем мы с ними делать? Мы возьмем эти оба файлика и попытаемся их срастить по первой колонке, чтобы потом получить общую картину всех, рейтинг, э, всех рейтингов. А для начала обратите внимание, внизу э, мышка есть, да. Вот эта вот циферка, это количество фильмов на ИМДБ, у которых есть хоть какой-то рейтинг. 820 202. Я сейчас напишу простенькую программку на питоне. Если что-то будет непонятно, не обращайте внимания. Суть просто в том, чтобы показать, что это просто и весело. <laughs> Возможно. А... И начнем мы с того, что используем библиотеку, которая есть внутри питона, которая помогает читать эти файлы в таком формате, в удобном виде. Во-вторых, надо файлы эти открыть. В питоне файлы открываем с помощью функции open. Кто здесь, кстати, никогда не писал никакого кода? Все что-то писали, да? Там паскальчик в школе, да, у всех был? Хорошо, отлично. Сейчас вам покажу. Expand. Так. Да. Файлик открываем в режиме чтения. Называем его F1 и запихиваем содержимое файлика в переменную, которую назовем title. Для этого оборачиваем его в штуку, которую мы только что импортировали, передаем туда файлик и параметры делимитера, который говорит, что обратный слэш это символ табуляции, он так обозначается. Каждая, каждый столбец друг от друга отделен символом табуляции. И пока первый файлик открыт, открываем второй файлик, а, который называется ratings. Он также открывается в режиме для чтения, R-read чтение. И запихиваем его содержимое в переменную с названием рейтинг. F2 делимитер равно тоже символ табуляции. Что мы делаем дальше, помните? Берем файлик с рейтингами, начинаем штудировать каждую строку и стараемся ее срастить с файликом, э, со строкой из первого файла. Проблема в том, что первый файл гораздо больше второго, там что-то около 5 миллионов строк, потому что не у каждого фильма есть рейтинг. Поэтому всем знакома концепция цикла? Да, хорошо. Это цикл. По каждой строке из файла с рейтингами. Итак, берем строчку из файла с рейтингами, берем строчку из файла с э, тайтлами, с названиями. Пока э, первая строка, первый столбец, который называется const, не равен такой же строке из файлика с рейтингами. Берем следующую строчку из э, большого файлика. Примерно понятно, да, что происходит. И когда они совпали, когда они совпали, мы вываливаемся из while. Кстати, видите, да, что я отбиваю, получается, 4 пробельчика перед каждой строкой. Это то же самое, что begin-end в Паскале, по сути. Начало-конец блока. Наверное, я никогда не писал на Паскале, на самом деле. <laughs> Когда совпало, мы э, давайте создадим пустую переменную, которую назовем кинчики, movies. Это пустой список, в который мы будем накидывать кино в удобном варианте, в удобном формате. И в питоне есть функция у листа append, в которой мы будем запихивать в удобном формате. А, у фильма есть название, которое мы берем из большого файла. А, По-моему, называется называется primary title, да, primary title. Primary title. А, год выхода, который называется start year. Потом у нас есть жанры, которые таки называются жанры. Есть рейтинг, то, что нас интересует. Рейтинг мы берем из файла маленького, то есть который, по которому мы по которому бежим. Называется он э, average rating. Но он нужен нам не просто, он нужен нам в числовом варианте. Ты знаешь разницу между int, float? Ага, int целое число, float число с точкой, с запятой. Вот так вот, дробное число. И нужно количество голосов, которое тоже берем из маленького файла, но мы преобразуем его к целому числу. И называется он, э, вот так вот он называется, num votes. Давайте скрестим пальчики, попробуем запустить. Я открыл сбоку э, консоль языка Python, в которой мы сейчас будем играть. Запускаем чего-нибудь. Все неправильно, потому что я перепутал точку запятой с двоеточием. Попробуем еще раз. Вроде что-то там заработало. Мы должны э, получить 820 фильмов здесь. Э, пока оно там считает, файл здоровенный, давайте немного поговорим о, о социализации. Самая большая ошибка, которую может совершить начинающий программист, это запереться у своей мамки в подвале, обложиться книгами ни с кем не разговаривать. Поэтому социализация очень важна. Без нее вы быстро потеряете интерес к тому, что делаете. Главный вопрос, который вас должен интересовать сейчас, это куда идти после этой конференции, где тусить? Запомните первую ссылочку, это группа в Телеграме. У кого нет Телеграма, поставьте Телеграм. Пока его не заблокировали, да. И начните оттуда. Вторая ссылочка на сайт Stack Overflow, на котором можно задавать ваши вопросики. У него есть русская версия, не обязательно английская. И Discord, где тусят геймеры, ну там и тусят и программисты, и slack.com. Там тоже есть много разных сообществ по интересам. Это основное, с чего можем начать. Где учиться программированию? Возможно, на уроках информатики вы начали подозревать, что ваши преподаватели обладают немножко неактуальными знаниями. Ни у кого не было такого подозрения. Да, да, хорошо. Собственно, лучший источник для обучения – это интернет. А именно сайтики, статьи, обучающие видеоролики и так далее. Ну и локальные метапы на ну, вроде этого. Пока мы тут с вами рассусоливаем, там что-то интересное происходит, например. Вот. И самое главное, когда вы пишете код, не надо держать его в себе. Надо его показывать всем. У кого есть Инстаграм? Ну что так вообще прям ни у кого нет инстаграма. В общем, github.com – это инстаграм для программистов, где мы показываем не свои загорелые тушки, а свой код. Вот. Что, у нас что-нибудь получилось? О, смотрите, 820 200 фильмов. Это примерно столько же, сколько было в с рейтингами. Давайте с ними поиграем немного. Итак, в Python есть модуль, называется random. Он для работы со всякими случайными штуками. Итак, давайте посмотрим, а, случайную choice, по-английски выбор, какой-нибудь случайный фильм, а, не обращайте на это внимание Итак, кинчик среди этих кинчиков, если его рейтинг, рейтинг, да, больше, давайте, с половиной и, и, например, за него проголосовали больше 10 тысяч раз, мы же не хотим какое-нибудь неизвестное никому говно смотреть, и, ну и давайте, допустим, будет, это будет научная фантастика, sci-fi, среди его жанров. Ага, нам предлагают посмотреть что? Начало предлагают посмотреть 2010 года. Давайте посмотрим, что там еще есть. Mystery Science Theater 3000. Кто не смотрел? <laughs> А, <laughs> давайте, например, и год, да, больше, чем 2010. Вот что-нибудь поновее, да? Hated in the nation, ненавидимые в нации. Давайте, например, эм, экшен какой-нибудь, боевичок заценим. Викинги 2013 года. Нормально. Или Mass Effect 3. Оказывается, на MDB есть еще и игры. Собственно, программа работает. И обратите внимание, если я, конечно, умею сегодня печатать, пожалуйста, вся программка заняла 20 строчек кода. 21, учитывая все вот эти вот штуки, если мы их уберем. 19, 18 строчек кода. Всего лишь за 18 строк кода смогли нарисовать что-то полезное, которым даже можно пользоваться. А, собственно, в этом была моя суть доклада. Не надо там думать, что программировать это как-то сложно. Это, конечно, сложно, но не когда ты начинаешь то, что я сейчас писал, и вот эти вот слайды находятся на гитхабе, как я сказал, на инстаграме для программистов. Заходите, ставьте лайки. Э, я также настаиваю на том, чтобы вы пошли туда, зарегистрировались, начали выкладывать свой код, какой бы он ни был, даже если там это «Привет, мир», там какие-то недопиленные недоделки, выкладывайте, делитесь, ничего страшного. Это как хавчик сфотографировать и в Инстаграм выложить, то же самое. Мой никнейм в Твиттере, в э, Телеграме, на гитхабе. Ищите, пишите, не стесняйтесь. А, так, это у меня все слайды. На всякий случай я еще открою ссылку, где тусить, чтобы вы записали. У меня на этом все. Постарался побыстрее. Если какие-то вопросы задавайте. Надеюсь, кому-то интересно стало попробовать что-нибудь поделать после всей этой, после всего этого. Что? Чего? А, взрослый. Давайте посмотрим, почему у меня Время есть. <laughs> Так. Да, я его не копировал. Давайте скопируем, почему бы нет, на ходу. Для взрослых. <laughs> Так. Чем мы здесь? Откроем питаняши наши. Сейчас он про... просчитает. Вообще интересно, если на e MDB рейтинги фильмов для взрослых? Ну да, это, наверное, вообще 18+. Так, что, давай посмотрим, да? <laughs> уберем год. Вместо этого... Да, фильмы для взрослых. Так. И тут я забыл закрыть. Да. Так, стоп. Оказывается, нет для... Так, ну давай так вот, например, сделаем лучше. Ага, нельзя выбрать из пустой последовательности. Походу ничего нет с таким большим рейтингом среди фильмов для взрослых. Давайте лучше уберем 10 тысяч голосов. О, Kill Thrill 2006 года. Какая-то драма. Давайте что-нибудь посмотрим. Записывайте кинчики, да. <laughs> Что, всего лишь? Лара Кроч Том Брайдер. Ладно, хватит, короче. <laughs> Собственно, вот. А, у меня все, в общем. <laughs> Задавайте вопросы, если какие-то есть.